Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання ради реформ плеснув водою в обличчя очільнику Одещині Михайлу Саакашвілі. Про це Аваков власноруч написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Зазначив, що відреагував так на образи від Саакашвілі, якими той почав сипати у відповідь на запитання Авакова про одеський припортовий завод. У своєму пості на Фейсбуці міністр внутрішніх справ не шкодує епітетів, зокрема звинувачує Саакашвілі в популізмі та бездіяльності. У свою чергу губернатор Одещини на своїй сторінці в соцмережі вимагає оприлюднити повний відеозапис інциденту. Він вівся одразу з трьох камер. При цьому негідною Саакашвілі називає поведінку не тільки Авакова і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Подробиці інциденту зі слів очевидців на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив народний депутат Сергій Лещенко. За ним Аваков та Яценюк під час конфлікту казали Саакашвілі забиратися з України. Зрештою, Аваков жбурнув у Саакашвілі склянкою. А президент Петро Порошенко намагався заспокоїти. сторони.